also for today. It's a feast of fall, eh? it's a Friday once again, and as every Friday, I shaved my beard with this fantastic electric blue, black and grey razor, only 8 euros, very cheap, very great. E come diciamo sto ripetendo qualche settimana, um, in realtà diciamo ogni due settimane um, questa parte qui che infatti adesso ho e ogni settimana acquista questo perché ho come modello di riferimento diciamo Aragorn il signore degli anelli per quanto riguarda la barba appunto ma anche per i capelli però ovviamente come ripeto sempre non gli somiglio né a lui né all'attore eh, grandissimo Viggo Mortensen che tra l'altro eh, se non erro è ritornato di nuovo grazie a un film di David Cronenberg che verrà presentato al prossimo Festival di Cannes. Era appunto per questo comunque invito anche sempre a vedere il video trailer, trailer del canale in cui, eh, che risale alla fine di gennaio, il 29 gennaio scorso, in cui eh, la seconda parte disse anche delle cose diciamo sulla barba, anche simpatica, anche molto interessanti, ispirandomi a un pensiero molto interessante a sua volta di Shakespeare. Poi due, It's a Friday once again and as every Friday I have eh, seen my favorite broadcast on cinema conducted by eh, mitico Gigi Marzullo, eh. ripeto sinteticamente in questa trasmissione diciamo che si chiama appunto cinematografo, eh, si praticamente commentano i film usciti in settimana da parte di attori in studio e soprattutto di critici sia in studio che in collegamento e poi anche eh, si ascoltano i commenti delle persone all'uscita sala dopo la visione dei film e poi si commenta anche la classifica degli incassi, insomma il botteghino, queste cose qui. Soprattutto il conduttore, appunto Marzullo, come ripeto, pronuncia una sua frase mitica, direi anche calta sul cinema, che condivido pienamente, che fa così Cinema is a calcia, cinema is a dream, cinema is a calcia, cinema is a freedom, il cinema è sogno, il cinema è cultura, il cinema è libertà. Grandissima carità. E poi anche ieri ha detto un'altra frase, eh, che al momento mi sfugge, sugli stupidi comunque, sulla... ma poi ve la cito meglio in descrizione, in un video a parte. Un'altra frase penso che, cioè, che ha sentito da un suo amico, ma molto interessante, che fa pensare che effettivamente è così, è un'altra grande verità, ma poi appunto me la cito nel caso, che non faccio un video a parte solo sulla frase. Uh, poi 3 eh, a, 3 Every Friday I'll watch my favorite broadcast on art, uh, art Art Night on uh, Rai 5 era il canale 23, praticamente è uno dei pochissimi canali che vedo in tv se non l'unico, e quest'anno condotto da Niri Maccori, un, <laughs> un comico italiano molto divertente comunque. Il programma è veramente davvero molto interessante perché eh, appunto si parla di arte in generale, di migliori artisti del mondo, insomma anche quelli meno conosciuti, ma davvero interessante che consiglio vivamente soprattutto di vedere soprattutto a, diciamo, agli italiani o a, quelli, a ah, nuove persone italiane qualora mai si iscriveranno diciamo, al canale lo consiglio è davvero un programma molto interessante poi qua for it's Friday once again and the very Friday ah, credo che caricherò il successivo episodio su It's Friday once again ah, una serie musicale mia ma soprattutto uh, <laughs> di Mr. Lynch se non erro oggi sarebbe il 33 episodio e ovviamente non so ancora su che cosa sarà, però non è detto nemmeno che continuo perché io penso che sto perdendo un po' uh, diciamo l'inventiva, ma dopo 32 episodi anche normale. Già ha dato tanto, insomma. Poi uh, sì, pensavo ancora che pensavo ai pezzi, cioè, cose che già avevo accennato ieri, noi pezzi da caricare sulla tastiera, se avete visto già e, insomma e, nel video pensiero di tutti già avete visto in qualche modo i primi pezzi in cui devo parlare di cosa si tratta comunque erano pezzi di Bach e proseguirò infatti con altri pezzi di Bach però poi ne parlo meglio appunto in, diciamo, eh, quando li carico penso domani o dopodomani intanto spero eh, diciamo vi sia piaciuto eh, questa interpretazione di, eh, sia appunto delle due aree Ehm, che conosco io, almeno sono quelle che conosco io, dalla la passione secondo Matteo, appunto di Bach, davvero ah, straordinaria, tra l'altro inserita in, in, molti, in diversi film, soprattutto all'omonimo film di Pierpaolo Pasolini, che è dove l'ho scoperta se non erro, parlo proprio di Il Sezen, eh, sì, quell'area lì, e eh, poi, eh, poi, forse, eh, diciamo, se qui invece avete visto un altro preview, è un pezzo mio, composto da, da me, <laughs> diciamo, che risale a diversi anni fa, un pezzo, diciamo allora era un pezzo santo, religioso appunto per questa giornata, cioè per il venerdì e la passione di Gesù, eh, in un periodo in cui, composto in un periodo in cui appunto frequentavo eh, diciamo, eh, proprio la chiesa, suonavo anche l'organo, diciamo, non l'organo a cane, ma comunque l'organo, lo suonavo, suonavo l'organo appunto in chiesa, cioè comunque una tastiera con gli effetti dell'organo e la chiesa, e vabbè, qui poi, ehm, insomma, innanzitutto spero che questo pezzo sia piaciuto. Adesso per me non lo so se ha più un senso religioso, non credo, però certamente ha sempre un senso spirituale e in tal senso um, ovviamente non mi ispirai a nulla, però spero vi sia piaciuto e comunque lo metto in collegamento con i pezzi di ieri perché è collegato al senso dei pezzi che ho caricato in questa giornata perché comunque questo pezzo fu uh, un pezzo composto da me per un salmo, diciamo appunto religioso, relativo a questo giorno è il giorno della passione, il venerdì santo che eh, quest'anno è oggi praticamente, il giorno della passione di Gesù, però e quindi eh, poi metto anche schermate finali in questo video, del, del video di ieri di Bach, perché in qualche modo pure che il video è separato, eh, diciamo è collegato a quelli. E poi qui mi permetto di dire, cioè mi permetto di dire, ma appunto eh, in virtù di questo parlo anche della questione della fede per me, cioè nel senso che appunto uh, questo pezzo fu composto in un periodo in cui frequentavo ancora la chiesa e quindi si può dire che è un pezzo religioso però per me adesso in questo momento uh, è diventato in realtà un pezzo comunque spirituale cioè c'è sempre un chi uh, eh, di spirituale ma in senso più potremmo dire razionale che religioso o filosofico forse perché appunto io ormai diciamo non, non frequento più insomma gli ambienti a chiesa insomma da praticamente sette anni, eh, non mi pento di questa scelta perché io sono convinto del fatto che eh, sono in un ambiente che sostanzialmente ottunde la mente perché insomma eh, bisogna sottostare ai dettami di quello che dettano le leggi eh, appunto della insomma, religiosa e la chiesa che come se, comunque hanno inventato gli uomini e eh, non, non c'è scritto appunto da nessuna parte che praticamente siano verità assolute. Eh, io penso all'esempio, perché diciamo, ho studiato filosofia, diciamo all'esempio di molti filosofi che avevano avuto un passato da religiosi eh, nei loro anni appunto iniziali, ma poi cambiarono diciamo, percorso, soprattutto penso a un filosofo comunque che mi è molto caro, e che è Cartesio, <laughs> René Descartes, diciamo che eh, appunto ai eh, miei anni iniziali era eh, un religioso, era un credente, ma poi, ma poi diciamo, nel corso del tempo uh, cambiò rotta perché a capire il fatto che appunto ah, erano le costrizioni, quelle leggi a cui doveva sottostare e cercò diciamo di dirigersi verso altre verità, aveva capito insomma che quello che gli avevano dettato da sempre precetti della fede non erano verità assolute e praticamente io eh, diciamo una visione praticamente simile praticamente simile così come anche altri filosofi hanno fatto diciamo ci sono stati anche altri filosofi che hanno fatto lo stesso tipo di di percorso in certo senso eh, e quindi sì, però devo eh, cioè, dire che eh, quindi, in questo momento poi la mia posizione sulla fede in generale è una, è una posizione di sospensione, non credo né, né, no, né, credo né non credo totalmente, ma uh, dico che da qualche anno diciamo, sono uh, agnostico, cioè diciamo appunto secondo me in realtà uh, la presenza divina, insomma Dio in realtà non è che non esiste, esiste ma eh, non ho possibilità, reputo impossibile conoscerla. E quindi questa è anche una posizione che aveva il filosofo Kant, è diciamo una grande posizione che appunto in questo momento è ancora la mia da diversi anni, che probabilmente diciamo uh, sarà la mia per sempre, non riuscirò mai a trovare una via di uscita, forse, non lo so, però comunque in questo momento è ancora la mia posizione che appunto diciamo è, è ben salda. Uh, e quindi, uh, però diciamo un'esperienza positiva, certamente che mi porto appunto dalla, diciamo, dall'ambiente diciamo, ecclesiastico, in qualche modo dalla chiesa proprio come luogo, proprio come luogo, è eh, appunto proprio sempre una questione di musica perché è l'unica, una delle poche cose che diciamo mi hanno gratificato, comunque che mi porto dentro no? questa esperienza che allora, ah, anche diversi anni, eh, comunque eh, diciamo la, il fatto appunto di aver suonato davanti innanzitutto a un certo numero di persone, probabilmente questo, nonostante il fatto che io odi le folle, ho dei diversi problemi sociali, diciamo però eh, certamente esperienza che comunque mh, mm, mi ha consentito di non, non, avere da un lato paura a suonare in pubblico, perché appunto mi ha consentito di farlo per diverse volte, molte volte, e quindi certamente in pubblico io non credo che, uh, diciamo, cioè, ho da lato una difficoltà che comunque sono <laughs> un tipo abbastanza emotivo e, ripeto, in generale non sopporto molto le folle, però allo stesso tempo quell'esperienza mi consentì appunto la, di, di, poter suonare davanti a molte persone, però la cosa più importante oltre a questo è il fatto che eh, avevo la possibilità di suonare, di sentire diciamo, i suoni dell'organo proprio uh, quando non c'era nessuno, cioè quando praticamente durante le, alcuni minuti prima del, iniziassero diciamo, le misse che potevo, avevo la possibilità di provare che non c'era nessuno, praticamente ero presente solo io, in chiesa e devo dire che eh, quelli furono, cioè sono stati diciamo, dei momenti incredibili perché appunto l'organo diciamo, si sentiva, uh, si sentiva diciamo, uh, eh, ribombava in tutta, tutta, la chiesa, solo tu avevi la possibilità di godere diciamo, completamente del suo suono e quindi quella diciamo, è una delle cose più belle che mi porto in assoluto e in tal senso penso anche sempre ad esempio a Bach ovviamente l'organista per eccellenza, il maestro di tutti, che cosa provava quando lui diciamo, era solo nella, insomma, nella chiesa, nelle chiese e suonava appunto quelle sue grandissime musiche che componeva eccetera eccetera uh, sì davvero un'esperienza che spero anche altri abbiano provato insomma sicuramente non molti hanno provato perché non è che l'organo lo sanno tutti tra l'altro secondo me è forse lo strumento più complicato in assoluto perché richiede anche una certa coordinazione dei piedi oltre che delle mani non ho mai capito <laughs> come si fa e quindi sì, è un po' lo strumento appunto proprio perché si chiama organo che li raccoglie tutti secondo me anche se questo si dice per il pianoforte però se si chiama organo un motivo ci sarà uh, sì, secondo me da un lato l'avrei dovuto studiare a suo tempo eh, invece del pianoforte però uh, comunque va bene così uh, penso di aver detto tutto se mi dovesse venire qualche altra cosa in mente come al solito aggiungo in descrizione sì, eh, a grazie Day Again, a domani.